conejito redondito y bonito da un paso y luego otro él no tiene precaución no mira a dónde pisa se menea y no se fija le gusta sentir el viento sobre su suave pelaje disfruta de un día fresco Cuidado, conejito.